благословить ваше життя, щоб ви мирі проживали і біди не знали, ми же будем господарів, від вас відходити і рожденного Ісуса будемо простити. Хай Ісус, мале дитя, благословить наше життя, щоб ми проживали і біди не знали.